呢度做乜嘢啊？唔知啊，唔知。我头先讲得好清楚噶全部散开，散开啊！ 嘅？唔好咁埋啊喂，嗯，要，喂喂，哎呀，死咗啦，系啦，死咗啦，死咗啦，哎哎啊，Sir，Sir，报告任务经已顺利完成，周星星，你唔手下咧？ All a 我哋要嘅系指挥官，系 teamwork，唔系独行独断，唔系 ramble。不过人质已经顺利获救，拯救行动只系呢次考试嘅其中一个项目，最重要嘅系你部下嘅安全同埋你嘅领导能力，但系我一啲都睇唔到。Sir。 一次己会啊！你做咩啊？你做咩啊？冇啊，Sir，我请求你再考虑多阵，好吧？喂 B 位，系，Yesir，s 老鼎想见你。Yesir。 sir。周星星报道，真系抵死，仲咁青靓白净嘅。转个圈俾阿 Sir 睇下，唔使怕丑嘅，嚟啊，啊，情不自禁。 <laughs>

青春对于我嚟讲同精操一样咁重要，Sir。得啦得啦，我知道噶，你听我讲埋先啦。件事系咁嘅，前嗰排有班学生嚟警署参观，参观完之后就发觉唔见咗支枪。失枪嘅事件经常都有发生啦，Sir。但系嗰支系我嘅枪，我真系戥你心碎，你知就好啦。 嗰支枪跟咗我三十几年，一枪都未开过，只系有时我嚟拗痕嘅啫。唉，讲起上嚟都有啲痕，嚟同我拗下佢。背脊系嘛？系，佢系一支善良嘅枪。枪都有善良？我支枪本性系善良噶嘛，最怕就系落喺啲坏学生嘅手上，嗰阵时就会。

教书我冇乜信心，冇人叫你扮教师、扮学生啫。扮学生，我当年就因为最憎读书，所以先加入警队嘅。我唔可以扮学生啊，Sir！你咁做就即系等于带我上去一个充满毒蛇猛兽嘅火山口上面，唔理我个哭叫，唔理我个哀嚎，狠狠地、毫无怜悯地将我用脚一伸。 伸落去火红嘅岩浆里头，你咁做有於心何忍呢？咁咪好咯，等你活得丰富，死得精彩，你唔使讲噶啦，吟诗吟甩噶啦，嗱，呢度有个 call 机表，你带住佢，见到六六六即系我 call 你，嗯，仲有讲一次 Good morning sir 俾我听啊。 嗯，咁就啱啦。记住唔好俾人知啊，咪一镬熟噶。 你哋識得念噶啦，啊！誒，呢個咪新嚟嗰個，边班嚟噶？我哋嗰班啲人。 星星，我系呢间学校嘅训导主任。 英伦将我转过嚟嘅，嗰度专出垃圾，不知所谓。我唔理你屋企同校董会有咩关系。我哋爱丁堡系最好嘅学校，出最好嘅学生。我唔能够容忍有开群之马。你如果唔识谂，我就踢你出校。清楚未？Yes, sir。好有趣咩？带佢去班房。跟我翻班房啊！

嗯？边个袭警？咩啊？集咩啊你啊，攞翻个粉刷出嚟，咁都冇事，好嘢嘢。我话知你新嚟啊，上我堂中横四海啦，做咩？Miss 有自尊噶嘛？上堂。 好啦，我哋而家讲到大气层，大气层系可以分为好多层。最接近地面嗰层，我哋就称佢为对流层。喺地面对上一万五千至到五万公尺嘅高空，我哋又称佢为平流层。 哎呀！明代最讲刑法，一律要严刑对待，尤其是欺君犯上、斗党结社、潜伪窥私。黄小贵，郑 Sir。

嗯，好，这，哎，这位同学，嗯，求生欲就得你咋，出来帮帮手啊！嚟嚟嚟，快啲快点，哎。 抵 <laughs> 死啊！ <laughs> 啊，嗰位同学笑得唔开心，你都吹埋嚟啦系啦，哦， <laughs> 嚟嚟嚟！你叫咩名啊？周星星，你咧，黄小葵。你叫咩名？周星星，你咧？

就好危险噶啦嚇，sorry，你話呢個實驗最緊要係繼承，誒如果冇就好危險啊！ 喂喂，落翻嚟啊，落翻嚟，落下去，你落翻嚟啊！唔该，你落翻去啊！你做咩啫？边个啫？关你咩事啫？唔该，你借一借落翻去啦！拉我嚟做咩嘢嘅啫？ 嘅喺我度攬住，喂喂，唔好走啊！自己人，有密碼噶密碼雞龜骨滾羹，有冇密碼？雞龜骨滾羹咩嚟噶？密碼咯，嗯，死就死啦，冇个正常嘅，你唔好阻住我啊！爬出嚟唔可以喺度爬出嚟，你唔能夠喺度走出嚟。O K O K O K，哦，我正門出嚟。哦，唔正門都唔得，正門得 冇冇，呢位同学突然间衰咗。系我梳咗，我想翻屋企。啊。做咩？Sorry，Sir。哎，阻住我。姐姐唔该。唔该，姐姐啊！我想走。你冇嘢嘛？我好唔舒服，啊，我想翻屋企。唔该，借开少少俾条路行下，唔该。你唔舒服啊？系，跟我嚟啊！ 听，冇发烧，你冇烧啊？有啊，冇啊？嗱，你指睇下，支探热针就冇，但系我有啊，好凄凉，我真系啊！嗱，你俾我睇你只眼啊，向下望，向上啊，向左啊。 喂，你眼珠唔识喐嘅？发烧喐唔到。你诈病咧？我系 Miss Ho 啊，我唔系教你嗰班噶，但我负责你嗰班辅导工作。你而家翻课室先啦，有咩问题随时嚟揾我。乖啦。系咪一个唔觉意掉咗你嘅笔盒？你系嬲先？唔系啊，冇啊，冇啊。 我而家好惊啊！咁今次要赔几多钱啊？我点知啊？睇下先咪做咯。得三万，我唔惊咯。如果个知道你身上仲有钱咧，我就唔掉你个百合，净系掉你。哦哦，知啦。 接落去好啊，十好呀，好，咩最烟？咯，好咯，到咯。你好误会，我唔系要帮你，亦都唔会要帮你。 更加唔系你狗性，千祈要搞清楚至好。你得嘅，你咁样衰，以後佢哋就係掛住恰你，唔會恰我。多謝晒啊！啦！阿忠，好久唔难我啊！為咩你咁早嚟到啊？等埋我阿 friend 先啦。阿好啊好啊，行啦。 周 Sir，周 Sir，我记得密码啦，密码系东洞同东洞，系咪？真系嘅。系啊，早讲。头先我唔记得密码啊嘛。周 Sir，我系 C I D 五七九八，我系派嚟接应你嘅。手震翻企头震先啦。唔系唔系手震啊，系拍金信病，我扮嘅咋。咁样唔使做咁多嘢嘛。周 Sir，上头叫你去我屋企住先，担住碌叉咩意思？戒烟。 Miss Ho 啊，你諗你都唔好諗啊！佢男朋友啊，發咗大幫嚟啊，知嘛？講咩啊？咩啊？我係及緊坐喺欄杆上邊，搶住有煙嗰個僆仔啊！哦，Johnny 仔係嘛？咩料？北假山四虎嘅老大，佢大佬好猛啊！叫大飛，老頂失搶呢單嘢，佢哋嫌事最大啊！急住急住啊！走！ <laughs> 大佬，呢个冚家产读埋晒喺市桥。大佬，而家俾人追数啊，起钉啊，走粉咪走粉咯，搞乜鬼走军火啫？咁你话噶嘛？依家打仗，军火有得谂噶嘛？咁你劝我嘛？而家揸住啲 AK 四廿七都唔知做乜，手枪都话可以打劫啫。啊，再嚟仔佢嚟咗啊，唔早啲同我讲，条友好串啫，串有钱就串啦。 你有钱都可以串噶。喂嚟咗，喂入嚟啊！喂风水嚟噶，唔好讲。有怪莫怪，点啊？喂，而家好串喎，放心啦。 我啲去咗油浮，架车上到深圳啦，佢都未翻嚟啦。睇点？啊，系啊。喂，顺便走埋上次我大佬嗰两部车条数俾我啊。人哋过到数我先俾到你噶嘛。唔系咁等钱使啫系嘛？咩唔等钱使啊？喺学校收埋收埋都唔够，我去两晚卡拉 OK 啊。系啊，早两日我执到件好嘢，你睇啱唔啱使？系啊，我哋好辛苦喺警署度攞出嚟噶。 警枪啊！唉，嗯嗯各位大佬啊，每人有三支啊，千祈唔好争食啊！你老豆啲神威啊！我啊想啊，有咁多老豆，我仲使做咩？诶！

咁啊，梗系要遇到一个半个咁睇下边个唔好彩，黐埋我树咯。咁啊，有用又好，冇用又好，以备不时之需。你唔介意吗？咩介唔介意啊？你讲咩啊？唔明啊？唔明都好啲，唔明都好啲。唉，英年早逝真系自唉，嗱，你食面，我出街食饭。 系，記得做功課啊！聽朝仲要翻學噶。頂你個肺！唔好頂，唔好頂。啊啊啊！吐吐。我冇嘢，冇嘢，我要我嘢咯。佢成世都污糟噶。慣咗。好，呢排喺間學校做校工，本來又好做嘅，點知跟著個周 sir 咧，中意自己食自己，好麻煩嘅。 冇人性到死！喂，你又做紧啲咩料啊？唔使计啦，边你冇劲啊？跟紧大飞人算啦。嗯，分火啊！咁巧？嗯，喂，我哋都系及紧大飞喎。嗯，不过你揾支警枪啫。警枪？系系咩？唔系，佢哋嗰边系机关枪啫噃。香港啲咁猛嘅料？系啊。 嚟咗噶啦，光天化日啊！嗱，只阿伟啊！厉害厉害！喂，嗯，咁仲唔拉佢翻嚟？啲买家恐怖分子嚟噶，上头想一镬就炒起晒佢哋，咁心狠手辣，有乜差错啊？死得人多噶啦，唔该打草惊蛇啊嘛！喂，咁啦，搭单啦吓！ 系，如果你知道支枪下落，支会声我。哦，咁梗系啦嘛。系咯，出嚟行讲义气啊！以前成班软鸡一齐出嚟，全部都钉晒啦，死剩你同埋我啫。 <laughs> 我唔关照你，你话关照边个？啱唔啱啊？ <laughs> 啊！我都死得，你呢个先全部死。咁难听嘅。 哎呀，阿辉哥，辉哥，唔使咁怒气啊！有咩事同你摆平佢咯。鸡仔标记唔记得？十年前俾你拉嗰个咧。哦，佢话问候你喎，王 Sir。 understand? Yes. Good. Understand? 啲。睇好啦！你讲咩啊？我话你睇好啦，千祈唔好笑啊！啊！哈哈！哈！ 哇！睇有冇？哇！冇嘢啊嘛，你痛唔痛啊？话嚟嘅啦，听我講。每週都有啫，每週一式都有。系啊，高啲。哇！抵佢死啦！啲咁嘅人，你頭要闹啊！咪闹错錯喂，点样呢个学生冇脑嘅，冇用嘅。咁唔係。 成日都冇記性，真冇用。人已經夠衰啦，大到成樣嗰啲山炸碎啲咁，啲錢真係唔可唔升啦。你都袋到真啦，唉，我真係戥佢阿媽傷心啊！冇真係抵啊！要去拜下佢阿媽，咁樣生女都叫佢當把啦。 你两个喺度做咩啊？叫你查失窗，你又查字典。喂，阿头啊，佢今日冇功课交，成日都翻唔到入课室，碌惨咁样操作，到十几，一定要入课室查嘅咩？唔入课室都可以查嘅啫嘛。如果我再冇功课交，学校门口都入唔到噶。嗰阵真系查碌惨啊！喂，呢条数你识唔识计？帮帮手嚟睇下。呢啲三个关系我唔识啊。 头，你初初叫我接呢单 case 嘅时候态度唔系咁噶喎。唔系啊，佢不嬲都系不嬲都系咁嘅，你听到佢讲啦，当咗好声好气氹你入局嘅啫。诶，下啊下，不如睇下出边啲师兄边个识做，又嚟帮帮手做咗佢啊。你都白痴嘅，咁啊即系扬晒出去。你啊，我话俾你听啊，你快啲搞掂佢啊！如果唔系，我用铰剪脚嚟夹爆你个头。咩咩脚啊？凌空飞起嗰挺铰剪脚啊！夹咪夹爆你个头啊！铰剪脚啊，惊未？ 好惊啊！哼，爆剪脚，你话笑死唔笑死啊？唔系啊，佢以前真系好劲噶。以前咋系嘛？一个打廿个，打廿架飞机有佢份。阿爸你见点阿爸，阿爸你见点阿爸，阿爸你见点阿爸，阿爸你去死啊？爸！乜你咁讲啊？ 哎，激动。 搞错啊，六点啫喎，咁近你感染到我添，我都要读下书啦。P. J. 啊，你知咩？喂啊，番薯啊，番薯，番薯，我唔系叫番薯噃。 但系你真系好似喎，你琴日都摆咗做好未啊？借嚟抄抄，有都唔借你啦，衰格你！喂，出五万蚊买你份牌哦，唔交货你就想攞钱？你你睇下，我下我嚟排头喂你再过着过嚟啊！你系啊，系啊，多多有啊，搵有冇啊？搵啊，排队排队啊！喂。 呢幾受同學歡迎噶喎，係喎。加下先抽，咁冇用，冇前途。你睇，我做好晒，巴閉啦你。再嚟。

突擊測驗，邊個唔合格罚幾操咗一個禮拜。 大哥大，吹啊，有冇搞错啊？咩话？中史测验，你同佢搞掂咪得咯？唔系啊，码头，中史我唔掂噶，屙屎我叻。你冇收线啦，林面婆，同我叫晒啲膊头有花嘅即刻上嚟。 安史之乱，唐室转危为安嘅名将系 A 郭子仪，B B for boy 啊，清清楚啊？系李光弼，C 李克用，李克用啊，李克勤。喂，A 就郭子仪，B 就李光弼，啊？ 边两个平定安史之乱？你答郭子仪同朱温？唔系，好似系李光佛同埋朱温。哎呀，究竟系边个安史？唔系，你郭子仪定朱温啊？答我啊！哎呀，你搞错，你查书。唔系啊，得啦得啦，答都得啦。喂喂，阿仔啊，系咯，朱温吓，系啊，朱温系边个啊？吓、答案系 B 啊，我答案系 B 啊，B 啊。 啊！哦，牛你讲真系咩？答我，答我啊，答我啊！又抄书啊？啊！牛你讲真，你都唔识？你读咩书噶？吔屎啊！我竟咩大推先，唔知啊？苹果 a p p l e f o r A，咁都得？下台你听住。 我史啲啊，我知啊嘛，啲啊啲啊啲货多，啲货啲货多喎，哦哦哦哦哦，哦哦哦，B。 大叔，呢度做咩系啊冇我喺处执垃圾啫嘛。你切失咗啊，你跟我通风啦好嘛？系啊，跟我嚟啊。喂，咩啊？哦，拆完咯。阿 Sir 啊，系咩过啊？三郎啊，咪死咗佢咯。三郎翻案啊！ 我咁蠢，咁都谂唔到。 个骑马多马，咁你两个只系出猫啦，唔系两个，系我一个出猫，你拉我，你跟我出嚟，你等等。 几离谱啊！中史测验攞本国文出嚟出猫啊！你都算失败啦你，咁佢都唔算出猫啊！我唔担心佢嘅罪名，我净系作出适当嘅处分啫。你大家有咩意见啊？求操行三分例牌嘅啦，伟少，唔好咁严啦，扣满十二分就要出校啦。Miss 梁，你咧劈死佢啊！你讲乜嘢啊？你唔系想咁咩？ 出猫啫嘛，系人生必经嘅阶段啦。试问边一个人未出过猫至得噶？最紧要咧系识用脑，你连出猫都唔识用，你企好，你仲喐，哼，都唔识用脑啊，咁就抵罚啦。计我话咧，最好咧重测，一次唔识，测够两次，两次唔识。 测到三千，测到佢识为止。你而家罚佢定罚我啊？我边有咁多时间啊？去少啲马场啦，你。系咯。我赞成。我提议见佢嘅家长，了解下佢屋企嘅情况。好，我而家决定，周星星出猫，不留堂一个礼拜，扫操场两个礼拜，扣操运分五分，下个礼拜重测。仲有啊，我要见你嘅家长。家长，我冇噶。 冇老豆冇老母冇兄弟姊妹冇亲戚冇朋友。咁你监护人呢？监护人咪我啦，你要见见我得噶啦。佢个快佬，监护人填边个啊？达叔，达叔。好做啦，死啦，大镬啦，做啦，做啦。呵呵呵呵 诶诶诶，大叔，周星星真系你嘅仔？你高级过我，你讲啦。周星星，你讲。你哋唔好笑啊！你哋讲啊！系啊，系啊。 系系，失礼失礼。我一早就估到啦，你睇佢哋啊，成个饼印咁样啊！唔系啊嘛，饼印吓，佢老嚟喂喂喂，唔唔唔，系喎！嗱嗱呢度咧，嗱你啊姓曹，佢啊姓周，咁点解？唔知啊？点解？嗯嗯嗯，你先攞得。 出世嗰阵我啊改咗佢做周星星嘅，咁后尾佢啊唔知点解，佢自己改做周星星，咁咁答得唔得？唔得。哦，主任冇乜嘢，我哋翻出去啦吓。诶，等阵先，大叔，即系我哋请你翻嚟咧，就想讲俾你听，你个仔出猫啊！出猫？ 出猫唔啱嘅，出猫唔好啊嘛，出猫唔好啊，老师啊，出猫啫，冇咩我哋翻出去啦。喂喂喂，阿大叔，你明唔明啫？即系管教咧，系学校同家长相辅相成噶嘛。咁你话系咪啊？咁我哋可以管教到几時先得噶？你个仔啊，翻学唔够三日咋就出猫啦。 求其打两嘢走啦！你认真管教先啱噶嘛？易啊，唔系咁易啊！得啦，唔使讲啊，主任，我知点做啊！啊！你学鬼佬啊！你毒死你！你唔记得打死你打衰仔打死咗你！死咗！講大話！真打咗你嘢！啊！ 你个扑张嘅，你都冇咁冇阴功啊！要尽能力咁柄你，你知你自己几咁硬净噶啦？咁系，咁系。我几廿岁，啲骨头又脆，我柄完你之后，我周身骨痛，手指骨都爆埋。系，系啊。咁唔好意思喎。唔紧要，鬼要我老呢行咩？ 睇下医生啦，我请多谢多謝。叔。你冇好咁气啦，周星星同学，你知唔知你爸几咁伟大？啊，唔紧要，唔紧要啊！为人父母嘅个个都系咁伟大噶啦。吓，佢咁样唔得噶，不如咁啊，我帮佢补习啊。 我既冇字啊！你冇意思啊？咩事？大叔，我唔收佢钱噶。冇冇，我负责帮你教翻好佢啦。冇嘅，几好嘅咁啊！就咁啦，由听日开始。好好，你放心啦。哦，咁多谢多谢多谢啊！多谢啊！仲使咪口震啊？得咪啊你？ 作死啊！你正话想赌个米啊？够胆话唔好？喂，醒目啲啊！冇穿煲啊！喂，有人揾你啊？边个？上天板你知啦。好啊。哎，啲颜色嘅睇啊，佢嚟啦。边个帮佢啊？就记佢嗰边啦。

有咩事冇啊？冇咯，冇事。你以后冇咩事就唔好叫我上嚟啦嘛。哎呀，冇前途真系。啊，星哥你仲厉害过李小龙啊？星哥使唔使查啊？星哥我系想。真唔够钱使啊？我廿万。仲有啊，件衫又唔摄好，今次我唔打你唔得噶啦，攞手出嚟。 攞嚟啊！攞嚟！我几廿岁人仲打手翻，攞嚟啊！唔使啦啲事。嗰只，我唔好，我俾到地方你打，忍心打我，你忍心出力打落嚟啊！ <laughs> 垃圾缸一样，吓！你话阵间表面好上到嚟，见到几失礼啊！喂，啲咩嚟？多士炉啊！抌嚿面包佢。 你个房里边啲咸书啊，全部啊，阵间多叫你执住你食嘅，吓扮嘢嚟啊，扮嘢，咁啊，唔住咯。柏金信整啦，柏金信你老豆啊，因为做一扮嘢，唔好以为几廿岁，我照谢我话你听啊，仔冇嚟个房大个老豆嘅。m 事 s 呢度我唔系好明白。呢度啊。 In this session, we'll be giving model letters dealing with different kinds of social situation, followed by similar exercises. 直啊喂，冲快啲，冲快啲，打关斗系啦，啱啊！ <laughs> 你冇戴眼镜啊？哇！搞到鞋都飞埋出嚟！做咩啊？你哋好似好闷咁嘅。闷啊！不如叫 b i s s 带我哋去旅行啊！不如咁啊，带埋你哋嘅女朋友仔一齐去玩啦！ 有女就行啦，好嘢 m i s s i m i s s i m i s s 點佢啊？一頭唔着嘅。正啊！喂，還食煙？幾時食得到大啊？抌上去，報警拉你班友啦！有乜前途啊？你話。乜你唔食煙嘅咩？我唔食嘅，咁貴點買得起啊？你唔信啊？唔信問下我口睇有冇煙味啊？ 你傻嘅咩？嚟你睇下，冇烟屎牙嘅。咦？系嘛？啊！喂喂喂，爹你咁快有智慧牙嘅？你今年几大啊？我今年咧就诶十十十八岁。十八？就嚟十九。不过睇你个样，好早熟喎。都熟晒噶啦，食得添噶啦。系 <laughs> 啦，成班同学。 都有女朋友仔嘅，咁你嗰个咧？我冇嘅，因为我唔系好赞成啲学生咧喺求学嘅时期谈恋爱，我认为好嘥时间。蛊惑啊你！系啊，真系嘅。系，我见过你男朋友啦，成日喺学校门口等你嗰个嘛。你又知嗰个系我男朋友？我咁我睇得出嘅，我睇佢对你几好下添喎。 多事啦你，不过我谂佢都唔系好啱我。咁有啲感情嘅嘢又真系唔可以勉强嘅。佢系警察嚟噶，我越嚟越憎警察。我同意，我不嬲对警察都冇乜好感嘅。 咩啊，Annie 啊，我有个请求啊。咩事啫？俾个胸我睇下。咩话？一边都够噶啦，一边啦。胸噶啦！你又冇蚀底嘅死细龟，你话特佬嚟嘅，讲埋晒啲咁嘅嘢。嗱，唔好再出嚟啊！你睇细龟，佢真系成只龟咁啊！尤其是个头，加个壳 fit 晒啊！不过最近细龟嘅成绩差咗。 我谂都要同佢补习下，但系你要同我补，边有时间啊？你已经进步咗好多啦，咁等我同佢补得啦，我进步咗嘛，应该冇问题。你得咩？咪就系所以你要继续同我补，咁我先至可以同佢补啊嘛？你明吗？你明嘅，你明嘅。 呢度有卸客嚟噶，点啊？阿嫲斟茶，阿星哥随便咗。哎呀，阿星哥中意玩咩游戏机啊？世嘉定 P C 啊？定系超级任天堂啊？迟啲先，迟啲先。乜你咁烦噶？斟茶啦。哦，请饮茶。 <laughs> 唔该唔该。 你哋同学啊？系啊系，一齐读书噶？系啊系啊，啊书友嚟？系啊系啊，你哋系同学啊？系啊，你点知噶？你讲咁多做乜啫？翻入去啦，冇嚟醒目， <laughs> 你工人啊？系啊阿嫲？阿嫲，老豆老母咧？ 冇几个喺度嘅，啊星哥有好嘢招你，哇哇哇哇哇，哇！你死仔咁多好嘢啊，哇，好似嚟同你补习喎，切，傻啦！哇，嗯，啊，哇。 <laughs> 试下，我唔好客气啊！咁唔使钱嘅玩啊，怕咩啫？啊，系好唔好玩啊？你试下反手啊，好干噶，反手车轮，九十度角车轮啊！等等等等，等个头起咗先啊，预备出击 v e r y good，做得好。你试下两只手啊，好力啲噶啦，车轮啊，哼佢头顶啊，嗰度。 Open Day 咧，你要负责游戏部分。咁玩游戏嘅主题系童话故事，就雪姑七友啦。你哋认为？雪姑七友七个小矮人，雪姑七友七个糖瞓七个有七碌。你似乎离谱啲。m i z 其实咧，我哋而家中意嘅嘢未必系呢啲嚟嘅。点解你唔问下大家咧？系啊，系啊，问下大家。 問十一啦，十一，你平時中意玩咩多？打氣機咯，聽到啊，我都中意噶。系啊系啊，唔係，其實我哋今次係咪應該揾啲新鮮刺激啲嘅嘢嚟大家搞下咁咧？係嘛？啊，打氣槍啊，即係打氣槍啊！得打氣槍啊，太過暴力咁樣咧。我咁無可否認就係暴力咗啲，但系都好過暴露，係嘛？食饭啦，食饭，食饭啦，唔該。 四仔幫下手啊嘛！饮汤啊，四个排骨啦。唔该，大叔。阿爸，你都有。一樣嘅哦。你自己咧？你今次成绩好好喎。都系多得 Miss 你同我补习啫。 不过四龟仲高分嘅你噃，唔系啊嘛？你睇下，咁都系多得我同佢补习啫。呢排我日日督促住佢，你都知噶。如果个个学生都好似你咁就好啦，嗬？ <laughs> 乜说话啊？其实个个 Miss 好似你咁啊，仲好。哈，你又口花咧？剪你，我答包住， <laughs> 咁都捉唔到佢嘅手，真系真真失败。 衰仔去咗边啊！阿嫲，我唔翻嚟食饭啦，系咁啦。大哥大，惊！哥个哥哥呢个月嘅，今日月银啊，系啊，睇住我，睇住我，睇住四个喂，醒少少啊，星哥唔中意啲冇嚟醒目嘅人嘅，嘥时间。哇哇哇！呢本书星哥中意，我加埋下个月。 哇哇哇！威哥，好见你噶，醒目。喂，有啲好嘢俾你睇啊！叫你啊，死仔，做乜鬼鬼祟祟？听啦，我够识弹啦，哎呀，唔关事噶，星哥，系你自己戆都要弹咋？咁加长线我，你走。 擘大哥，放咗啦，四哥，喝住你唔好走你系要走啊，话死散。想噶，咩名？黄小贵，住喺边。九龙塘，住晒。你上酒店隔离。转过嚟。双手摆头。玩嘢啊，细佬。咩嚟噶？你嘅电话。我够知啦。资料文。杂相。 啲咩嚟噶？港币，我都知啦。资料品，咁我而家系咪问你唔起啊？啊，系咪问你唔起啊？问低啦嘛，即刻话我听呢啲系乜嘢嚟嘅？港币，我够知咯。资料品，好系啊！即刻话我听，如果唔系我零光四一下教子就夹包你个头，冇夹翻先，嗰啲钱系你噶。关我咩事啊？保护费嚟噶，咩保护费啊？系我向啲同我收嘅，每人三十蚊。我哋而家有财有势，系天下第一大帮派。 天下第一大帮派，系啊星字派或者星字头都得。大佬，你你问又听住啊！我唔系你哋大佬，即刻攞翻晒啲钱，全部走。大佬唔系叫你啊，叫我咋？叫阿公啦。阿公，几听话。 啊，算啦，无谓搞到学校全势找我哋两好麻烦。你系我照噶嘛？你喺学校俾人搞，唔俾面你，即系唔俾面我，系咪啊？小妖。系啊，喺我环头想开多反，话开就开你部 seven eleven。佢傻奸奸乜都唔识啫，等我睇下佢有咩三头六臂。Sir，大飞嚟咗，好似话专上嚟刮你㗎，小心啲。定啲啦，应该冇乜事。 阿公过嚟啊！过嚟呢边啦。阿公，阿公死紧唔好再叫我阿公啊，你班友啊！星哥，星哥，大飞嚟揾你啊！边个话揾我啊？佢话有大揾大，咪即系揾你咯？唔即系揾你啫？呢期你先系大佬啊！呢期咁点啊？喂，靓叻仔，硬住。嗯，大佬啊！ 你好嘛，哥哥，你就系星字头啊，你都好串喎，你讲咩啊？喺我地头行都唔知回我一声，你老几啊？嗯？我排第二嘅，对上仲有个家姐，但系佢结咗婚好耐咯，而家仲同我姐夫搞紧移民添。你串我大佬？王希，靓仔，你行运喎，睇到啊，下次冇咁好运噶。 嗯，嗯，你做乜嘢啊？你而家仲帮紧个周星星补习系咪啊？系啊，佢啲成绩虽然唔系好好，但系已经比以前好咗好多噶啦。你知唔知道学校而家多咗个新黑社会帮会啊？又系黑社会。

不如我哋今晚入房补习啊，因为我阿爸喺出边就打紧雀，咁啊费事骚扰住佢啊嘛，冇咩事啊嘛，m i s s 入房温习啊！好啊，喂，开房啊？嘘咩啊？出行啊？边行啊？你中意行上广州啊？啊啊你一个我一个。

Thank you. 吹波糖嚟嘅，唔好啦！你当我白痴啊？你令我好失望。我小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，小美，發生咩事啊？阿叔，發啊？ 放松，麻痹。哦。啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 唔好打，唔好打俾次机会我啊！边个叫你嚟？大飞啊！唔该你俾次机会我啦，俾次机会我啊！俾次机会你乜至得噶？我想走啊！走去边？啊？唔知啊！啊！翻屋企瞓觉啊，靓仔！你老母挂住你啊！

其实咧，呢啲嘢我唔可以讲出嚟，但我唔想呃你。我系警察。周 Sir，而家都咪以成吹咯，讲晒出嚟都啱嘅。我系警察，今次我入嚟学校系为咗查单案。不过其实我都系想帮班僆仔，用，我真系想帮佢哋。我唔理你哋咁多嘢。 亦都唔想知，不过你以后唔好玩我，周 Sir。做咩啫你？唔好话俾人听，好嘛？冇啦。周 Sir，佢会爆出嚟噶？会噶，你要杀佢灭口？啊，sir。 我唔该你悭啲使啦，你把死臭口，系我得杀你先啦，怕唔到悭啲好嘛？冇大使咩？嗯，信唔信我一嘢铁砂掌打爆你个头啦？信信信，阿头正話都长到好有型啊！系啊系啊，入咗学两个月一啲头绪都冇，话俾我知你做過啲乜嘢嚟？喂，讲啊！ 我嘅做法咧，就系首先同啲学生同埋教师沟通咗先。系啊系啊，沟紧噶啦，沟紧我话知你沟又好通又好啦。总之一个月之内要交翻支枪出嚟，如果唔系两个都要弹冬菇。我冇所谓啊，我天生剑甲不求上我掉你手边界啊。好啊好啊，多谢多谢。阿头你唔好咁冲动啊！你嘅铁砂掌咁厉害，我哋经已好惊噶啦，系嘛？系啊系啊，好惊好惊。请收翻埋只铁砂掌先啦，我哋一定尽快帮你搞掂佢。 今次 Open Day 啲學生搞得好好啊，係就好咯，上年都唔知搞得幾悶啊。 酷基啊！我攞嚟啊！呢个 call 机咧，我自己用钱用完俾翻你，唔该。如果唔系你，我 j o g e 唔会攞到八十几。 如果唔系你班僆仔唔会对我死心塌地，你教我人生目标应该为人唔系为钱，咁我就话俾你听，我嘅目标就系你。对唔住，因为我以前呃过你，对唔住，因为我将会追受你，周星星。啊嗨！无聊，嗰个机我冇收啊。 喂喂，个 call 机我，你企喺度做咩？但 call 机我，你讲你企喺度做咩先？嗰部 call 机我，我同佢讲嘢，你企喺度阻住我。啊！但嗰部 call 机，你阻住我，你行我，你走运平你啊，走啦！西关，你快走！ <laughs> 打鼓，小心睇住先。一唔係。唔走。死啦！哎呀哎呀！啊！哎放手啊！啊！啊！啊！啊！ 好啊，啊？你冇嘢啊嘛？阿 Sir 嗰边斩咗七寸，做咩？有嘢翻差馆先讲。你点啊？冇事啊嘛？我谂我冇事。过你两个冇事啊？冇事。见唔见周星星啊？唔见啊唔见啊？你哋翻去睇下。见唔见周星星啊？唔见啊，Miss。 有咩事，同律师讲啦吓。细龟啊，咩事？好痛啊！见唔见周星星啊？冇见过，唔知道俾你拉咗去边啦。阿红啊，见唔见 Sir 啊？阿 r 啊，诶诶，Sir 佢，阿 <laughs> 阿喂，而家唔系事，必要我讲，但系我所讲嘅嘢将会成为呈堂证供，我有权打俾我律师，甚至乎有权饮杯奶茶添，但系你哋冇权吊高我。嗯。哇！喂，我唔得。 一击，哇！肉想打我脚板，你当我新嚟噶？啊！好啊，嚟，要打打我头，睇下我死定你死啊！嚟，嚟嚟嚟嚟嚟，啱啊！打！ 睇我而家仲打唔打到你啊！何小姐，你唔可以入去噶。喂，点啊？你冇事啊嘛？你做咩啫？自己人打自己人都有嘅。其实点解你会嚟呢度噶？黐线噶，自己人都打。佢，我有啲紧要嘢同你讲。你系都等我讲埋先啦。其实佢系啊。哎呀！走。 先啊，先啊，冇事嘛？问下佢手有冇事？啊，快啲翻去捉下铁打走啦！做咩啊？手骨爆添啊！走唔走啊？冇有食死，系又打唔系又打啊！我走走走，啊！嗯。

机会你俾晒你啊！話我唔俾机会你，吓系咪唔俾机会你？我讲嘅阿你咩？死我啲枪我同你同归于尽！哎呀，真系交现场啊！喂，使咁唔开心， <laughs> 都唔知几过瘾。

几月生日噶？十月廿二。想开 P 啊？唔系，系，我系正月初四嘅。嗱，你记住啊，我全名叫曹德华。摆酒啊？唔系，呢镬唔系你啊，梗系我噶啦。梗留翻鬼树写神主牌而得噶。唔该讲清楚啲好嘛？军火啊嘛，大飞飞军火啊，摆边度我早都收到风啦。点解你唔早讲？惊啊大佬。唔好叫我大佬。 叫阿 Sir，attention。信 e Sir，知情不报咩效果？你知唔知？e Sir 明知点解仲要犯？怕死 Sir，我都系。嗱，但身为皇家港警察，死都要顶硬上。Sorry Sir，你咁做系咪想成世做卧底？系咩话？唔过瘾啊嘛！咁我而家咪攬埋支炮陪你死咯！ 立正望住我，怼你。冚家铲，喺呢个停车场咯。 边架车？我点知啊？咁点啊？咪捉架车搵咯，搵你。喂喂，出去睇下，好，周围。你过旁边。咦？有乜嘢？架车冇嘢喎，点？点解会有声嘅？周围睇下。 枪嚟嘅，呢支点系系警枪嚟嘅，系呢支。做咩？落载佢翻去啊嘛？成车车走咗啦。啊，呢个。 未啊？搞掂啦！我未上车喎，我未上车啊！喂喂喂喂，我未上车啊！喂喂！What seems to be the problem? Everything under control. Don't worry. Okay. 走，够钟起身屙尿啦，屙完督尿有啲正嘢俾你睇。你晨早流流 call 醒我，唔好话俾我听系冇事啊，梗系好嘢啊，好嘢，代翻佢啦。 <laughs> 估唔到可以破镜重圆啊，醒目，唔好喊住啊，陆续有嚟，仲有，醒下啦喂，哇！ 哇哇哇！喺边度俾翻嚟噶？哇！临退休整得咁嘅嘢俾我啊！信咯信咯，唔退休啊，讲都有得做啊！啊，到周星星你好嘢，起个批枪？想唔想听你老豆把声啊？阿仔啊，我暂时未有事，但系咧就系听住，如果你想见翻你老豆噶。 半个钟头之落嚟学校后山揾我，记住千祈冇玩嘢啊！O K，喂，咁耐噶个鬼佬好唔耐烦啊！得啦，而家咪讲紧佢咯，心急做咩啫！叫个鬼佬咪咁多激人，半个钟头之后一定有枪俾佢睇！唉，你咁激动做咩啫？啊！枪喺我度，有咩事啊？俾飞虎队你啦，飞虎队会搞掂噶啦！你如果咁做，达叔就更加危险。喂，佢做差人噶嘛，佢做卧底噶嘛，佢预咗噶啦，几廿岁人啦。喂嗱嗱嗱，我知你做咩噶？

喂喂，开唔到嘅，喂唔系真系咁善良啊！翻嚟做咩啊？咁多同学想害死佢哋咩？使你教咩？今日假期嚟啊，咁啊仲惨我嚟帮手？顶咗啲，喂喂喂，玩乜嘢？倾到倾到，做咩？仲玩气吹添？唔使帮手啊？吓，跟住帮手啊！你都系啊，你都要帮手啊！快啲去做！ 喂，讲埋公司哥设计嘅，佢又翻嚟帮手嘅，而家咁晏啦，仲未见人嘅。唔系啦，我谂星哥九成俾差佬捉咗。傻啦，点会咧 m i c h 见过啊嘛，真系噶。m i c h e l l m i c h 星哥冇事啊嗬。冇事。系咪啊？做嘢啦，乱咁啊！喂，成个望夫石咁，冇咩事啊嘛，冇事啊。 咁多人嘅，喂，放假你仲翻嚟做乜鬼啊？快啲走啊！呢度好危险啊！快啲走啊！哇，乜大叔走得咁快噶？我咗上啦！系大王，快快快啲！叫唔叫周星星入住啊？喺喺入边啊！喂，阿大，你度关咩事啊？关你事？ 我人夹住咗，唔马龙，嚟，吓，喂喂喂，你想点啊？你唔关你事，唔好出声。靓女， <laughs> 咩啊？惊啊？ <laughs> 咁样唔惊啦吓！搞掂，快跑！快跑！啦，你要报警先啦，快啲去啊！我哋去救四哥。唔好啊，佢哋有枪噶。我够有枪咯。我够有咯。喂，喂，喂，喂，唔好再前跑。好啊。 你谁走？跟你下我边啊？喂喂，等埋我，等埋我，快啲啊！啊，住头上啊！啊，哎呀，哎呀。 喂，嗰个入口嚟嘅天才，我点知啫，同个门一样。所以你要跟住我嘛，死蠢。到啊！哎呀，好急啊！即刻出去同阿头联络。咁你咧？里边仲有成班靓仔，我唔翻又点得？但系呢张唔开得噶，我有办法啦。 唔好啦，我黎树帮你啦。出去拖马啦，今年贵庚啊，帮我。喂喂，点啊？见唔见？冇啊！阿坚，你嚟我嗰边，其他跟我嚟。好。 我转咗啦，算啦，你转去先啦。右左，转咗。细佬咪喐，叫咗你咪喐佢啦。我唔得啊！喂，阿妹做咗出啊？ 拉出走啊！快啲走啊！死啦！走啦！仲唔走？想死咩？嗰边喂，嗰边啊！走啊！走啊！死你仔！放低啊！嗰边啊，走啊！上山去啦！ 走鬼啊！又冇？死你都唔剩翻粒俾我啊！你咁啊你啊！星哥，星哥。 就星星，你听住。而家把靓仔喺我手上，我俾五分钟时间你。如果你做唔出嚟，我就杀晒佢哋。死啦，星哥，佢哋真系会开枪噶。我出咗国，做咩？唔好嘈，唔好嘈，唔好嘈，唔好出声啊！冷静啲，冷静啲，听唔听到啊？听唔听到啊？ <laughs> 你最叻系咩啊？吓！死啦死啦，今次真系死啦！顶你个肺，你即刻收声！听我讲，你最叻系咩啊？吓？沟女？除咗沟女咧？冇啦。系玩啊嘛？你沟女都系为咗玩啫，唔通谂住结婚咩？O K，我哋而家就同佢玩一乐？ 我哋当系一个游戏，但呢个游戏唔输得嘅，输咗会死人嘅，够 <laughs> 刺激咧，未玩过咧，未啊！但我要话你听，我哋输嘅机会系零，只要我哋三个通力合作，我系司令，你两个听我指挥。喺呢个环境底下，我哋占尽天时地利人和，百分之一百会赢。最紧要有信心，有冇信心？有冇？ 有冇信心？有。有 Good，出击。里边有六个人，有冇加枪？攞嚟。起枪？要起枪。攞。都话唔要起枪。真枪嚟噶，仲有五粒子弹喺入边添噶。五粒子弹。 周星星，你要快啲出嚟咯！刘宝宝，对表，啱晒，照计划进行清点咗。周星星，你要行出嚟咯，行出嚟啊！好，你当我流噶、啊？听到未啊？我逐个搞掂佢哋噶，仲有二十秒。你。 做咩？送出嚟！出嚟啊，出嚟！我一枪一支，搞掂晒佢哋。好重啊！好重！再重！再重啊！再重啊！送出嚟！出嚟啊！信就我打爆佢头，啊！信唔信？唔信啊嘛？ 哦。好，哎。哦。走。走，阿飞。投降。 开枪啊！够胆嚟开枪？我惊你唔够胆咋嘛？唔紧要噶，第一个佢死先噶，随便关我叉事。想遮住啊？点遮都中你喎，有板俾你睇啊！你想抛我啊？我一枪打死你都仲得啊！开枪啊！开唔开？嚟！三只大家一齐开。我话数啊，一、二、三。O K O K，对唔住我错，唔好意思。我都话你唔够我玩噶啦。 何必咁认真？ <laughs> 放低枪！陈豪，陈豪啊！啲钱喺边度？唔喺我度。啲钱喺边度？啲钱啊！啲钱喺呢度。即刻放低支枪！你够胆？如果唔系，我就一把方叔打钱佢。大家有莫熟啊？喂，有冇火？

同我爆火，即刻出嚟！仲想喐我？出嚟！出嚟啊！冇开枪啊！卧底枪，阿头！呀！呀！ 啊！靓仔，我唔系咩星字头大佬，我系皇家香港警察，绰号夺命教剪脚。记住啦，哇，阿头，咁样掟我支枪，用乜嘢整花噶？啊？我冇办法唔掟，你支枪开唔到噶。 我一早话俾你听呢支系善良之枪嚟噶啦嘛，你想用佢嚟杀人？哼，你真系啊！你算你几醒目，掟得几准，冇枉费皇家警察对你一番栽培。我唔系皇家警察教，系我喺学校学翻嚟嘅。嗯？咦？啲伙计嚟咯，嗱，我走先吓，当我冇嚟过。你搞掂晒佢啦，周总督察。嗯？做咩？做咩？督察？我话你系系啦。喂，唔系总警司咩？ 哥，得闲咪翻嚟饮茶咯。呢个电话送俾你，call 我，call 机响，我咪即刻翻嚟。中啊！ 保重。星哥，你发达啊？系啊，系啊，仲想。